Cześć, jestem Dawid. E, jestem frontend developerem w PGS-ie. Obecnie pracuję dla klienta Sage. Jest to bardzo, bardzo duża firma, która obsługuje prawie 6 milionów użytkowników. Są to małe i średnie przedsiębiorstwa. Firma specjalizuje się w dostarczaniu usług związanych z księgowością. E, także to, co według mnie jest fajne, fantastyczne, jest to, że ja czuję, że mam totalnie realny wpływ na to, na to co się dzieje i że z, moich, z mojej pracy korzystają inni ludzie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna wartość y, tego, że możemy też sami tak naprawdę docenić własną pracę i zobaczyć, że faktycznie to, co robimy, ma sens. tak technologiczny jest praktycznie cały czas update'owany do, do, do najnowszych wersji. Korzystamy z Reacta w wersji 16. Do stylizacji komponentów używamy Styled Components, a do testowania znanego wszystkim Jesta i Enzyma. Pokrycie testów mamy na poziomie 100%. Taka specyfika projektu tego wymaga. E, jest to projekt prowadzony przez zespół międzynarodowy. W skład tego zespołu wchodzą testerzy automatyczni, inni deweloperzy, frontend deweloperzy. Mamy, mamy również osobę odpowiedzialną za accessibility, aby sprawdzić, czy, czy faktycznie każdy komponent spełnia wszystkie, wszystkie takie właściwości dostępne dla każdego użytkownika. Mm, nie jest to jedyny taki projekt w PGS-ie na tak dużą skalę, nie jest to jedyny taki duży projekt, bo tak naprawdę my specjalizujemy się właśnie w dużych projektach i właśnie pracujemy z dużymi e, graczami. Odsuwając aspekty techniczne, nie tylko to się podoba naszym klientom, bo my dostarczamy również bardzo fajne rozwiązania i, współpracujemy z tymi klientami. Nie jesteśmy jedynie dostawcą, a tak naprawdę partnerujemy w wytwarzaniu tego oprogramowania. Nie jest to mój pierwszy projekt, Wcześniej też pracowałem w bardzo dużym projekcie dla innego klienta finansowego z zagranicy, e, także różnorodność projektów w PGS jest przeogromna i naprawdę nie ma tutaj e, jak się nudzić.